Stojąc tyłem do ulicy Udzieli filmuję budowę dyskontu Biedronka na ulicy Żernickiej, gdzieś okolice numeru 205, 207 kiedyś tam był zabytkowy pałacyk, teraz jest to co ludzi cieszy najbardziej, czyli dyskont z, tanie, z tanimi produktami